Oza. The gamer. masih hidup kok nggak ada yang berani gebukin malas gebukin pakai speed enggak apa gini nih resikonya pakai roju nih terus oh, lagi ngelek nggak ada rolling skill depan aja rolling mundur turem terus lagi Oi. Oke, tiba-tiba hilang nggak tuh orangnya? lumayan ada modal buat res ini, ini depan mati gua mati gue minta res dong tar, tar, gue res gue res gue minta arah dong tar aduh ngefreeze gua apa lagi ngefreeze enak sih ngekliknya oh gua denger res lu belum tuh udah udah gue ntar minta res dong bang Oja hah? minta res minta res iya ini udah sepi Ya elah ngapus lagi gua. Udah rebus dong, udah rebus dong. Sabar gua lagi mau muter. Darah bos 3 juta 38 37 hmm, 3 juta 3 juta 500 35 Aduh Res res res res Ikutin hati Sweet cek eh. tuh Ada di sana semua 3 juta ya dia mau ngeratain dulu masih 3 juta ya udah 2,5 2,5 sip ja jangan sampai telat kayak kemarin bang 2,3 2,2 2 juta 2 juta kita mau masuk ini berapa Hah? Kita mau masuk di berapa? Oke, oke, siap masuk, siap masuk ya siap masuk 5 4 3 2 1 masuk masuk masuk fokus bos fokus bos Nice, nice, nice, nice. Yui, Yui, ada Yui, Yui, nice, nice, nice. Haha, <laughs> Yui. Item semuanya bisa ambil kok. Ambil, ambil yang bisa ambil, ambil. Aduh, Yui baru baru ada tulisannya di monitor gua, telat banget. Menang, dapat kita rata dia. Dapat udah dapat belum? Gue belum dapat item. Ada gua tarik area pas lagi darah sekarang terus tiba-tiba nge-freeze. Oh tuh apa-apa, Bang. Kang Ojek, Kang Ojek gua balik. Gua balik ke atas ya, gua balik ke atas. Thank you, thank you. Oke, oke, oke. Nice, nice, Thank you, thank you. Makasih banyak sudah ikut. Eh tolong dilut itu. Oh, udah udah udah dilut, udah dilut. Dapatnya di EUP, EUP, EUP yang e dapat e gold bar-nya. E sip, sip, sip, sip. Sengaja gua buka, takutnya gua mati. Ah, bener kan gua mati kan? Gol di EUP, gol di EUP ada aman, aman aman. Tuh Gue pengen ajar ini, Oh, gua kita harus normal Cactus mau LP kok gebug-gebugan lagi paling lagi GB poin lagi gue nih baru sampai pintu baru ya lagi ya apa yang terjadi saudara-saudara Oke okay guys, terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu suka video saya, kamu bisa membantu dengan mengklik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kamu, keluarga, guildmates, uh, eh, siapa aja boleh.